manejo códigos, son personales Cuestiones que resuelvo solo sobre instrumentales Tales peleas me distraen de lo que es real Se me suele ocurrir forma para suplir necesidades En la adversidad de los distintos pensamientos Razones, fortuna buenos y malos momentos Que han creado vidas duras o felices en base a los recuerdos Te aconsejo ahora pensar antes de hacerlo Vivir el momento, esperar el momento para vivirlo Cuando estés solo sabrás todas las weas que no has visto Hoy en compañía de tus progenitores Se da la mano para hacer porque no tomar acción o tomar decisiones. Que mis padres son de situación. ¿Cuál situación, weón? Si mis padres vienen de una relación donde la adicción hacía presión. Pa' que las cosas no cambiarán, que todo fuera malo y que mañana quizás me matarán. Pero el destino es sabio y si te hunde, sentirás que ese es tu adversario y te confunde por tomar decisiones que para la sociedad te inmunde. Que por algunas elecciones con el dedo te apunte. Oye, no me interesa con quién estés con lo que piense de mí A mí me da lo mismo, he sido así toda la vida Haciendo hip hop para sanar la herida wow. Como quieres que te diga, no me considero en sí Pero en mi barriga está lleno de cosas que puedo traspasar Desde un tintero a un papel y hacerlo verdadero Yo soy aquel que te trae un flow que fiel wow. Wilkin está en el área, baby, está en el área, baby los beats está viajando en el tiempo, haciéndolo real, sabes